Welcome to my YouTube channel মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি বহুত গৰম দিছে আৰু আকাশখনো সম্পূৰ্ণ নীলা হৈছে আৰু ফুলৰ পাতবিলাক যে মৰহি গৈছে সন্ধিয়া পানী দিব লাগিব বেটিখিনিও আজি কান্দি আছে গৰমত সহ্য কৰিব পৰা নাই আমি ঘৰত থাকি ইমান গৰম আৰু পথাৰৰ ৰোৱনী মাখা আৰু বৰ্ডাৰত ডিউটি কৰা সৈনিকসকলৰ বা কি অৱস্থা হৈছে ভাবি বহুত বেয়া লাগে আমিতো ঘৰত আৰামতে আছোঁ তথাপিও গৰম সহ্য হোৱা নাই সিহঁতৰ বা কি অৱস্থা হৈছে আমাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আছে ¡Gracias! হ'ব দিহে তাই বহুত সুখী হৈছে বেছি ঠাণ্ডা পানী দিয়া নাই টেপৰ অলপ ঘূমীয়া ঘূমীয়া পানীকে দিছোঁ পেটিখিনি কিবাৰ ভণ্টিৰ লগত খেলাব দি এইবাৰ মই ভিতৰত যাম ভাত বনাই নাই মই ইবাৰে ভাত বনাম দুপৰীয়াৰ ভাত ইফালে মই বনাইছোঁ জিকা আৰু মাছ আৰু দালি আৰু মাছ ফ্ৰাই আৰু পটল আলু ফ্ৰাই আৰু বনাইছোঁ মই মেষ্টা টেঙা আমাৰ ইফালে মেষ্টা টেঙা বুলি কয় গৰমত টেঙা খাব মন যায় সেইকাৰণে মেষ্টা টেঙা আৰু লোকেল মাছ আছিল সেইখিনি দি বনালোঁ অলপ ৰেষ্ট কৰি লওঁ ৰেষ্ট কৰি উঠিয়ে দেখা পালোঁ আকাশখনৰ এক মনোমোহা দৃশ্য ইমান ধুনীয়া হৈ আছে আকাশখন যেন আকাশখনতে উৰি ফুৰিব মন গৈছে আজি এতিয়া বেটিয়েখিন আৰু মই মুৰ্গীক আঠাই দি আছোঁ বেটিখিনি দৌৰি দৌৰি মুৰ্গীক আঠাই দি আছে তাইকত আঠা দিব মুৰ্গীক উল্টা হাকাহে আছে পোৱালিখিনি পনু আছে গুড নাইট সকলোকে